саламатсыңдар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын бастаймыз бүгінгі қарастыратынымыз сегізінші сынып физикасы 16 параграф жылу қозғалтқыштар деген тақырыпшаны қарастырамыз олай болса біз өткен сабақтарда термодинамиканың бірінші және екінші сандарын қарастырған болатынбыз иә естеріңде болса ал енді бүгін біз сол тақырыптың жалғасы жалпы жылу қозғалтқыштар дегеніміз не ол қандай қозғалтқыштар жалпы күнделікті өмірімізде бар ма деген сұрақтарға жауап беретін боламыз жақсы олай болса бізде бүгінгі сабаққа негізгі арқау болатын тірек сөздеріміз ол жылу машинасы жұмыс денесі қыздырғыш суытқыш және жылу қозғалтқышы бу турбинасы деген негізгі тірек сөздерге тоқталатын боламыз олай болса бізде бірінші болып жылу қозғалтқыштар дегеніміз не жалпы айтқан кезде адам ерте заманнан бері жұмысты жеңілдететін әртүрлі құралдар ойлап тапқан иә сонымен қатар энергияны механикалық жұмысқа айналдыратын құралдар яғни қозғалтқыш деп аталады мысалы мына жерде көріп тұрғанымыздай мына суретте қарайтын болсақ мына міне қарайтын болсақ мына бір суретіміз иә бізге нені береді су түседі иә мына жақтан и судың күшімен мынауымыз айналады міне қозғалтқышымыз айналған кезде мына жақта генераторымыз қозғалса келеді нәтижесінде мына жерге энергия жиналады энергиямыз электр энергиясына болып айналады деген сөз немесе мына жел арқылы мына жерде суретте иә яғни осындай бір құрылғылар ойлап табу арқылы не істеді механикалық энергия судың қозғалысы иә энергияны бұл электр энергиясына айналдырды деген сөз түсіндіре алдық қой жұмысты кәдімгідей электр энергиясына айналып жатыр деген сөз мысал ретінде қарапайым бір ә, мысал ретінде айтсақ болады жылу қозғалтқыштарына немесе ана барлықтарың том и джерри мультфильмін көргенсіңдер сол жерде қарайтын болсақ ә, тышқан кіреді жүгіреді иә артынан мысық жүгіреді нәтижесінде не істейді анау домалақ айнала береді айнала береді лампа жанады деген сөз да түсіндіре алдық па яғни бұл бізде осы қозғалыс яғни жұмыстың нәтижесінен қозғалыс нәтижесінен ол не істеді электр энергиясы пайда болды деген сөз бізде бір заңдылық бар еді естеріңде болса жетінші класста не дегенбіз энергия жоқ болмайды бардан жоқ болмайды ә, жоқтан бардан жоғалмайды мысалы ә, бір күйден екінші күйге ауысады дегенбіз иә мысалы мына жерде қарап тұратын болсақ механикалық жұмысымыз электр энергиясына айналды деген сөз деп қарастырсақ болады мысалы сонымен қатар ә, жылу қозғалтқыштар деп отқанымыз не яғни отынның ішкі энергиясын механикалық жұмысқа айналдыратын қозғалыстарды жылу қозғалыстар деп атаймыз мысалы ә, күнделікті өмірде жүрген біздің машинамыз иә машиналарды мысал келтіруге болады не істейді бензинмен жүреді немесе газбен жүреді немесе дизельмен жүреді жалпы айтқан кезде барлығы яғни отынның жану арқылы жүреді бұның барлығын біз жылу қозғалыштары деп атауға болады деген сөз іштен жанатын жылу қозғалыштары деп айтамыз мысалы қазір осыған жеке жеке тоқталамыз мысалы мына жерде жылу қозғалыштарының кез келген ішкі энергиясына толығымен пайдалы жұмысқа айналдыру мүмкін емес дейді мысалы ә, машина бірінші болып от оталдырған кезде біраз уақытқа дейін қыздырады солай ма ол бірден жүріп кете алмайды ғой неге өйткені бірден жүріп кететін болса ол жүз процент яғни жаңағы жұмысымыз энергиямыз бірден жұмысқа айналатын еді жүз процент жұмыс жасайтын еді ал бұл жерде жұмыс жасау мүмкін емес жүз процент дейді толығымен жұмыс жасау жасай алмайды деген сөз мысалы ә, дене шынықтыру пәніне келген кезде сендер де бірінші болып жүгіресіңдер денені қыздырады деген сөз солай ма яғни машинада дәл солай машинаны бірінші қыздырамыз белгілі бір дәрежеге жеткеннен кейін жүреді себебі ол толық қызып алу керек деген сөз да яғни ә, берілген жылу бүкіл денеге бару керек деген сияқты да түсіндіре алдық қой ол кезде атқарылатын мынау жылу беріледі иә машина жүріп жүріп келгеннен кейін тоқтайды тоқтағаннан кейін бұл не істейді жұмыс тоқтайды нәтижесінде қайтадан салқындайды деген сөз машина жұмыс жасайды міне жұмыс жасаған кезде қызады мына процессор деген сөз қызады иә одан кейін барып атқара жүреді деген сөз яғни осыған бір мысал келтіре аламыз да және де іштен жанатын қозғалтқыштар енді біз осы ә, қозғалғыштардың жеке жеке тоқталамыз мысалы іштен жанатын қозғалғыштар қысқартылып мына бүйтіп жазамыз міне ол жаққа деп яғни іштен жанатын қозғалтқыштар оған мысал ретінде жаңағы мысал ретінде машинамыз машинаның ішінде жігіттер біледі иә әсіресе ә, болады солай ма цилиндр дейміз поршень дейміз жалпы айтқан кезде ә, ішінде міне бензиннің кіру процесі иә одан кейін бар бензин не істейді сығылады мына жерде одан кейін барып свича деген нәрсеміз бар міне ол не істейді оған от береді жанады жаңағы машинаның ішінде одан кейін түтін болып шығып кетеді қараңдар егер осы жерде біздің жұмысымыз жүз процент атқарылатын болса ол кезде түтін шықпау керек еді да жүз процент отын жанбайды деген сөз яғни жанып үлгермейді бәлки түсіндіре алдық қой яғни іштен жанатын қозғалыстарға бірден бір мысал бұл машина күнделікті өмірімізде жүрген машиналарды мысал ретінде келтіреміз машинаның ішіндегі негізгі қозғалтқыш осы бұл қанша неше тактымен жұмыс жасайды дейтін болсақ төрт тактымен жұмыс жасайды мысалы қазір осыған тоқталамыз міне жалпы э, төрт тактылы қозғалтқыштың жұмыс істеу принципіне тоқталамыз бұл жерде қарайтын болсақ міне бірінші тактымыз не істеді міне бензин кірді жанатын сұйықтық дейді міне бірінші тактымыз мынау ашылды кірді иә міне сорғыш каналы дейді біріншісі бензинді кірді одан кейін барып екіншісі сорғыш каналы екінші жабылады жабылғаннан кейін ол не істейді сығылады міне жоғары қарай қозғалды қозғалып жатыр иә үшінші э, ол кезде не істейді мына жерде міне мынау бізде свитча деп аталады яғни бұл от береді мынау жанған кезде сығылған кезде мынау от береді жанады мынау бензиніміз жанғаннан кейін ә, түтін қалады ғой толық жанбай қалады жанбаған бөлігі түтін ретінде мынау ә, неден машинадан шығып кетеді осылай шығарылады деген сөз машинаның қазіргі таңда жүрген машинаның барлығы осы тактпен жұмыс жасайды деген сөз міне бірінші тактымыз қандай такт сору екіншісі сығылу үшіншісі жұмыс жүрісі төртіншісі шығу деп атаймыз бірін такта тактте қарайтын болсақ сору процесінде не істейді бензин ішіне кіреді деген сөз екінші сығылу бензин сығылады жоғары қарай қозғалады үшіншісі жұмыс жүрісі деген сөз жаңа біздің свеча деген нәрсеміз яғни от береді деген сөз зажигалкада басатын болсақ от береді сосын барып жанады ғой дәл сол секілді одан кейін барып үшінші тактымыз ол ә, төртінші тактымыз әрине бұл не жанып үлгермеген жанбаған қалдықтар сыртқа қарай шығады деген сөз бұл іштен жанатын қозғалыстар яғни төрт тақтылы іштен жанатын қозғалыстарға осы мысал болады күнделікті өмірдегі міне мысалы мына жерге қарайтын болсақ міне мынау ә, мотор болса мотордың ішінде міне процесс бірінші процесс екінші процесс үшінші процесс төртінші процесс ұшып кету окей мынау ә, карбюратор іштен жану қозғалтқышты барлық жігіттер біледі машинаны ашқан кезде осы негізгі мотор процесс мына жерде орналасқан іштен жану яғни қарайтын болсақ бензин жану процесінде машинаны қозғалысқа келтіреді деген сөз түсіндіре алдық қой іште бензин жанады нәтижесінде не істейді ол қозғалысқа келеді ішкі энергиямыз механикалық энергияға айналды деген сөз окей ал енді карбюратор қозғалтқыштың негізгі жетістіктері мен кемшіліктеріне тоқталамыз жалпы осы қозғалтқыштың негізгі жетістіктеріне массасы жеңіл келеді және өте ықшам деген сөз ғой компактылы деген ал одан кейін барып пайдалы әрекет коэффициенті жиырма отыз процент қана жұмыс істеу процесінің пәкі яғни осылай болады деген сөз ал кемшіліктері жоғары сапалы отынды қажет етеді яғни ә, жаңағы біздің не э, бензин бөлінеді ғой жалпы дизель бензин деп иә керосин деп қарастырамыз э, сол жерде ә, бізде негізі 92-95 деп сапасына қарай ол жерде 92 болу керек деген сөз ә, құрылымы күрделі болады жұмыс істеу процесі құрылымы және иіннің айналу жылдамдығы жоғары тез айналады деген сөз улы газ яғни бізде жаңа айтқан неміз жанбай қалған бөлігі сыртқа шыққан кезде ол улы газ болып есептелінеді және дауысы қаттырақ болады деген сөз ары қарай кеттік енді ә, екі тактылы дизель қозғалтқышы екі тактлы дизель қозғалтқыш дегеніміз мысалы трактор иә мынау көріп тұрғанымыздай ә, э, үлкен кемелер немесе мынандай бір ә, танкіміз немесе осындай бір үлкен камаздар яғни бензинмен емес соляркамен жүретін дизельмен жүретін дейміз ғой былай айтқан кезде ә, оның барлығы екі тактымен жұмыс жасайды деп қарастырылады яғни үлкен машиналар үлкен машина ол үлкен жүкті көтере алып жүре алады деген сөз яғни екі тактымен жұмыс жасап атқарылады бұл да іштен жанатын қозғалыстың бір түрі яғни ә, бұның негізгі жетістіктері және кемшіліктеріне тоқталайық ауа улы газдардың бөлінуі үштен екіге аз яғни ә, осының қаншама жартысын толық жанады деген сөз да қолданылатын отын түрі ол арзан дизель енді қазіргі таңда қымбат бірақ арзан деп қарастырылған сол уақытта ал қолдану мерзімі біршама ұзақ яғни көп уақытқа дейін жұмыс жасайды деген сөз қарапайым құрылғы яғни қатты бір күрделі емес пәкі 35-40 проценттен жоғары деген сөз ал кемшіліктері ә, қыстың күні іске қосылуы температураға тәуелді яғни бізде дизеліміз қыста қатып қалады деген сөз ал бензин қатпайды окей қоректендіру жүйесін қайта жөндеу күрделі яғни моторды жөндеу шамалы қиындық тудырады деген сөз жұмыс кезінде шулы болады тракторлардың жүруі камаздардың жүруі иә ал көлемі жағынан үлкен тағы да иә ал улы газдар бөледі олар да улы газ яғни өйткені барлығы жанбайды ғой бұның барлығы яғни іштен жанатын қозғалтқыштарға мысал бола алады яғни не істеді ол іштен жанатын қозғалтқышымыз арқылы яғни бензин жану арқылы ішкі энергияның есебінен механикалық энергия айналды деген сөз ал енді бу және газ турбиналары тоқталатын болсақ бұл жерде қалай жалпы бу машинасын бізде алғаш рет поршенді э, бу машинасын 1690 жылы ашқан кім әрине папен иә ашқан болатын ол ең алғашқы міне бу машинасы ал одан кейін барып ә, бізде 1717-1712 жылдары ағылшынның темір ұстасы томс ньюкоммен алғаш рет поршенді бу машинасын ойлап тауып жасаған болатын мынандай бір түрде ал ең алғашқы бу машиналардың бірі одан кейін барып бізде бу қозғалтқыштары 1763 жылы сәуір айында иә өзінің бу машина қозғалтқышын завод жұмысында қолданып көреді яғни ә, завод жұмысында қолданып көреді яғни уже қозғалыс қолданысқа енді деген сөз ары бұл турбинасы бу немесе жоғарғы температураға дейін қыздырылған газ арқылы қозғалтқыш яғни поршен арқылы жұмыс жасайды деген сөз мысалы бу машинасымен қазіргі таңда көп не жасалынбайды ну бірақ осыған дейін мынандай бір пойыздар болған естеріңде болатын болса баяғы пойыздар ә, тоқтаған кезде ысқыратын еді иә ол қалай ысқарды яғни не істейді ә, бумен жүріп келе жатады тормоз басқан кезде будың бәрі сыртқа қарай шыққан кезде бу тез шығады ысқырып шығады да немесе барлығымыз үйімізде не бар андай бір шайнекті газға қойған кезде ысқырады иә қайнаған кезде ысқырады ол деген сөз бу жаңағы кішкентай тесіктен ә, қысылып шыққан кезде ол не істейді көп бу шығады қысылып шығады нәтижесінде ысқырады деген сөз да түсіндіре алдық қой яғни мына жерде қарайтын болсақ міне э, бу келеді будың мына бу мынаны мына турбинаны айналдырады да сөйтіп ішкі энергияның есебінен электр энергиясы пайда болады деген сөз бу машиналар ә, қазіргі таңда бу машиналар көп қолданыста емес но бірақ осыған дейін э, үлкен жұмыс жасарған бу машинасының негізгі қызметі бу машинасы арқылы біз электр энергиясын ала аламыз яғни ішкі энергияны суды қайнатамыз мысалы қазір көрсетеміз міне ә, мына жерде қарайтын болсақ көмір салынады иә мына жерде су қайнайды от мына от жанады ғой одан кейін су қайнайды су қайнағаннан кейін не істейді ә, мына беттен су келіп тұр ғой мына буға айналады бу қатты су қайнағаннан кейін бу болғаннан кейін судың барлығы мынаны турбинаны айналдырады нәтижесінде электр энергиясын шығарады деген сөз электросити деп отырғанымыз электр энергиясы түсіндіре алдық қой яғни сол арқылы не істей береді ә, э, электр энергиясын шығарсақ болады мысалы электр энергиясының түрлері көп жел энергиясы бар су энергиясы мынау бу энергиясы иә атом электростанция аэс жэс гэс тэц дегеннің барлығы қысқартылған яғни бұның барлығы ішкі энергияның есебінен электр энергиясына айналу деген сөз окей ал енді ә, жалпы бұл турбинасының жетістіктері мен кемшіліктеріне тоқталатын болсақ жетістіктер яғни жылдам иә одан кейін барып ықшамдылығы қарастырылған және қуаттылығы жоғары пәкі 40 проценттен жоғары болып қарастырылады ал кемшіліктері бұл әрине айналу жылдамдығы реттеу мүмкіншілігінің жоқтығы және кері жүрістің жоқтығы тек қана бір бағытта иә инерциялық және турбинаны қосу немесе тоқтату үшін біршама уақыт қажет яғни бұл деген сөз ә, кемшіліктер мысалы жаңа баяғы біздің ә, пойыздарымыз тоқтау үшін <clears throat> ұзақтан ысқырып келетін еді өйткені сол жақтан уже буды шығарып шығарып буды шығарып шығарып Э, су қайнап кетпеу керек та өйткені бу көп болған сайын жүріп кете береді деген сөз қазіргі таңда бұның барлығы қолданылмайды көбінесе бізде қазіргі таңда іштен жану қозғалтқыштары қолданады яғни ол не ә, жаңағы машиналарымыз қолданамыз енді сендерге осы тақырыпты тереңірек тағы да пысықтау үшін пысықтайм ә, сұрақтарына жауап беруіміз керек дәптерге түсіреміз түсінбеген жерлерімізді сұраймыз бүгін сабағымыз аяқталды әрине келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар құрметті